Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого амулета. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина остатки, скалка, формочка круг, скальпель, лезвие, щетка, стеклышко, пудра зелено-золотистого оттенка, фимогель, моделирующий инструмент с силиконовым наконечником, кусочек наждачки, доц, моделирующий инструмент с лопаточкой, игла, пудра бронзовая, фиолетовая, зеленая, лак и кисточка. Раскатываем остатки полимерной глины в пласты 2 мм толщиной. Кладем один пласт на другой и прокатываем скалкой. Формочкой круг вырезаем заготовку. На одну сторону наносим щеточкой текстуру. Примеряем стеклышко и продавливаем и углубление. Это углубление закрашиваем пудрой. После этого вставляем стеклышко на место, предварительно смазав его фимогелем для надежности. Раскатываем нить и оборачиваем ею стеклышко. Лишнее обрезаем. Моделирующим инструментом с силиконовым наконечником продавливаем бороздки по всей окружности. Кусочком наждачки слегка текстурируем. Катаем еще одну нить и режем ее на кусочки. Катаем кусочки в шарики и укладываем следующий ярус. Шарики также текстурируем наждачкой. Дотсом делаем углубление в каждом шарике. Теперь раскатываем тонкую нить и оборачиваем ею заготовку. Моделирующим инструментом делаем борозд и также текстурируем наждачкой. На оставшуюся часть кулона наносим точечную текстуру щеточкой. Иголочкой наносим последние штрихи. Дотсом делаем углубление в первом ярусе во внутренней части. Можно приступать к окрашиванию. Я выбрала три цвета пудры – бронзовая, фиолетовая и зеленая. Тонируем, как подсказывает вам фантазия. таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как кулон остыл, я покрыла его лаком и присоединила фурнитуру. Готово? Вот что у меня получилось в итоге, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно. Делитесь с друзьями этим видео, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков, пока-пока!